Masa dia dah penyakit kau ninggal Dia sakit, dia mari sakit dengan seretuh-meretuh Belah mana-mana pun kita bimbing Muka lain dok kita bimbing Satu padu kek kucing kita seko dia kita tak duk Dia nak makan nasi pamit mana Ha ha ha ha Oh Orang dengan belakang orang Tua-tua dapat perasaan kali ya orang Kecil besar tu orang muda kalau tubik hari ni amor igat weh sebab kita kena dah ni kena dah kena dah penyakit weh hari ni penyakit ni penyakit ni berat mak penyakit kau dia weh ya penyakit corona virus ni mak mu tentu tu mak aduh kita lah uruh <laughs> uruh berat weh ya berat weh ya berat kalau mak Sudah kita lah. Pada aku tidur tak nerah pun malam tidur tak nego ya. Mu tak nego tidur tu alamat tu. Tak nego tidur ya. Setiap pukul apa ya? Sedap pukul ne pagi. Hmm, baik tak nego lah badannya nego. Nyakit mu ni nyakit corona virus ni mak. Mu kena hati-hati sikit mak. Sebab aku dengar air sorok tu batu tak mau mak. Siapa dia orang batu? Semua orang tak orang lek belakang. Aku ah, cuma batuk sekali. Tak sebab batuk. Tak sebab tu eh, ada tengok sama siapa buti mata tu luli luli dia oh. Apa mak? Wei dia. Apa mak kena kita ni? Kalau bema tak teh mati orang okay, gama ni. Kata teh, kalau tak teh gama orang mati. Sikap mati mak sore tak apa. Saya. Yang kita ni kau ni berat lah Beratlah mak. sebab kita tak nampak kelih dia. Kapa-kapa kat kenal. Kalau kelih ah. dia, boleh tengok. Aku nak kita Aduh, sedap nak kita Ikut dia lah. Eh, muka tahu dia sama ke. Berat kat lo ni, ingat belakang puak-puak kita. Ingat belakang puak kita, kena hati-hati. Jangan derak kosi, kena duduk kat rumah kita. Jaga kita. Demo, jaga demo. Terima kasih. Like, uh, share. Lat. Kalau dia pakai watak apa dia? Lat. Lat sam. Lat sam. Tak apa pula. Lat sam. Ani kata lat sam. Lat dulu. Lak, subscribe, share. Lak, share. Aduh, Aduh saudara dan saudari, anak-anak dan juga cucu-cucu. Dengan amanah raya. Latam. Gadiya ni, aku dengar apa pula nak tekuk-tekuk. tu dia, Bil. Amanah raya ni, Latam. Oh, Latam. Aku sambung pula. cendo, hejo. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Latam. Hasan channel kita. Ide kita terima kasih. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan like share channel kita. Tu baru jelah online. Jangan lupa tuan-tuan like share channel kita. Hai sikit.